Bună ziua! Bună ziua! Cu ce proiect întâmpinați vizitatorii târgului? Avem uh, proiectul Rin Residence, care se găsește în nordul capitalei, în zona Otopeni și avem și o ofertă foarte bună cu care am ieșit la acest târg imobiliar. Apartament de două camere, de 45 de metri pătrați util, la prețul foarte bun de 35.000 de euro, ceea ce înseamnă un preț sub 800 de euro pe metru pătrat util. De ce facilități dispune acest ansamblu rezidențial? Acest ansamblu rezidențial dispune de anumite facilități care sunt foarte avantajoase pentru client. El este în, ansamblul este în proximitatea unui hotel de 4 stele care are restaurant, care are piscină, sală de fitness, teren de tenis, teren de fotbal și locatarii din ansamblul Rino Residence beneficiază de discount la toate aceste facilități. Cărui tip de public se adresează acest ansamblu Rino Residence? Avem mai multe categorii de clienți. Avem și categoria denumită de noi investitori, cei care cumpără aceste apartamente pentru a le închiria ulterior. Dar uh, de asemenea sunt și foarte mulți tineri care lucrează în zona de nord și sunt interesați să achiziționeze un apartament care să fie foarte aproape de locul de muncă. Ce mesaj ați dori să transmiteți celor care nu au reușit să ajungă la târg? Cei care n-au reușit să, ne, să ajungă la târg pot să ne contacteze pe, pe site-ul nostru, să-și lase datele de contact acolo, www.rinnord.ro, pentru că din oferta de 10 apartamente la prețul de 35.000 de euro, în momentul de față mai avem aproximativ 5 apartamente care, pe care le putem vinde la acest preț. Mulțumim și mult succes! Mulțumim la fel!